こんにちは、粟田洋介です。今日は T シャツにアクリル絵の具で絵を描いていきます。以前に3本 T シャツに絵を描く方法の動画を作っているんですけど、その時は T ペンっていう T シャツとか布に描く専用の画材も併用して使っていました。で今日はアクリル絵の具だけを使って私が T シャツに絵を描いている方法を紹介します。今日は T シャツを用意しました。白い T シャツです。 で T シャツのこの中にちょっと下敷きになるものを入れるんですけど今日はこのクリアファイルを用意しましたこのクリアファイルをこの T シャツの中に入れますそれで各部分にこの部分ですねこの四角くこんな感じでクリアファイルを入れましたそうすることによってここが平らになるのと T シャツの裏の部分にですね絵の具が映ってしまうのを防止します クリアファイルじゃなくても映らなくするものなら何でもいいです だから厚紙とかでもいいんですけど厚紙を使った場合のリスクなんですけど絵の具が乾いた時にこれが紙だった場合絵の具がついた布をこうやって剥がす時に紙が一緒に剥がれて T シャツの裏の部分に紙がバッチリ貼り付いてしまうことがありますまあつかない時もありますけどそういうことにならないようにプラスチックならここがもし貼り付いちゃってもピクって剥がれます ではねちょっと前置きが長くなりましたが絵を描いていきます絵を描く前に絵を描く位置を決めます絵を描く部分にちゃんと下敷きが当たるようにこうやって下敷きを動かしますまあ T シャツのどこに描いてもいいんですけど今日はこの辺に描こうと思いますここに下敷きを入れたら折って折らなくてもいいんですけど折って分かりやすくします まあこのまま描いちゃえばいいんですけど、一応これで挟みます。別の T シャツの動画でこういう感じにして絵を描いたんですけど、なんかバランスが悪くなってしまったので、今回はしっかり確認して下準備をします。この辺ですね、描くのね。で、今度は絵の具ですね。ちょっと大事になってくるのが絵の具の水加減です。 布に描くためのファブリックメディウムというものがあるんですけど、アクリル絵の具で絵を描くときは、これは特に必要ありません。で、今日はこれを使いません。ちょっとシルバーを入れてみます。ちょっと大事になるのが水加減です。ほんのちょっと今水を入れました。で、こういう感じで 水を絵の具と同じぐらいの量に入れてまだこんな感じなんですがもうちょっとあとこれの2倍ぐらい水を足しますこれとまた同じ量ぐらいの水を足しますこんな感じこんな感じ分かりますでしょうか濃い線で絵を描くときはこのぐらいの加減がいいと思うんですけど さらにこの絵の具と同じ量の水を入れるととろっとした感じがするんですけどベトっとした感じがもうなくなりましたこれよりもちょっと薄めてもいいんですけどだいたいこのぐらいの水加減で描き始めますこのぐらいの水加減でこんな感じですね 木綿の T シャツってすごい水分を吸いますなので水分が少ないとすごく描きづらいです絵の具のほとんどが T シャツに吸い込まれてしまってあの絵の具の伸びがとても悪いですでもこのぐらい水を足すと絵の具の伸びもまあまあ良くなりますこのぐらいだと結構濃い色が出ますねで水を混ぜないで描くとどうなるかっていうとちゃんと描けますでも固まった時に すごく硬くなりますまたなので T シャツを着る時に着心地が悪くなります今度はここにさらに水を足します 今残ってた量の絵の具と同じぐらいの水を足しましたでさらにその半分ぐらいの量まあ大体1.5倍に薄めた感じですねこんな感じの水分の多い絵の具になりましたちょっと筆を濡らしてさらに薄まるんですけど 感じ少ない色の絵の具を毛先にちょっとだけつけてこういう感じで絵を描くこともできますがそういう風にも描いてみたいんですけど今日はちょっとちょっとこの辺は濃くなりましたが少ない量の絵の具を薄く塗るとこんな感じで少ない量の絵の具で と毛先でこうやって書いていますそうするとこんな感じになります筆に絵の具を染み込ませて描くとこういうこういう線にういう色が出ます 絵の具に少しずつ水を足していますが、このぐらい水っぽくしても結構濃い色が出ます。で、別の動画でこの T シャツ描いたんですけど、これの何倍も水を入れてこうやって描きました。結構しっかりした色が出て、で、この T シャツ20回以上多分洗濯してると思うんですけど、色がちゃんと残っています。色落ち全然してないかっていうと、多少は落ちてはいます。なので、水をすっごいたくさん入れて、絵を描くときは このファブリックメディウムを入れた方が定着は良くなりますちょっとついでに今日はアクリル絵の具を使ってるんですけどアクリル絵の具とは別にアクリルガッシュというものがありますアクリルガッシュはアクリル絵の具に比べてアクリル樹脂の量が少ないのでアクリル絵の具ほど定着が良くありませんなのでアクリルガッシュで描くときは布用のメディウムを使うことをおすすめします 色一色でちょっと描いたんですけどちょっとこれを乾かしてそれで乾いたら別の色を足していこうと思います今日は天気が良くて暑い日なので絵の具も乾いてると思うんで続きを描いていきます違う色を使うんですけど水加減もちょっと変えていきます紫白ですねで銀をちょっと入れます水を入れます 絵の具と同じぐらいの量を入れましたさらに今ある絵の具の量と同じぐらいの水を足して3倍ぐらいに3倍ぐらいに薄めてるって感じですねでこの水加減も天気によってちょっと変わ天気とか湿度によってちょっと変わってくるのでその辺をちょっと加減しながら うん、水を加えたりしてみてくださいベタベタしないけど水水がこうやっても垂れてこないぐらいの硬さの絵の具です う種類の青シナモンをちょっと足しますシルバーもちょっと混ぜます大体た3倍ぐらいに薄めてこっちは大体た4倍5倍に薄めてみました シアンをちょっとでイエローちょっと水っぽい感じ多分4倍から5倍に薄めました黄色白 タルグリーンをちょっと入れます水はほんのちょっと入れて大体倍ぐらいの水を入れてちょっとこれを入れてちょっと水を含ませてこんな感じまたこの残ってるブルーでちょっとパープルをブルーに足して ちょっと乾かしますこんな感じで乾きました今日は天気も良くて風の心配もなくてこういう天気の日に T シャツの絵を描くのって結構好きですこれを外してみましょうこんな感じですこんな感じですね T シャツにアクリル絵の具で絵を描くと洗濯しても大丈夫なんですけどただ絵を描いたばっかりの時に洗濯しちゃうと色落ちしてしまいます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 ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。